La casa tradicional y post como tal tiene la similitud con nuestro cuerpo, porque la casa de palma tiene cabeza, tiene este, costillas, tiene ojos, tiene boca. Para nosotros es una persona viviente como tal. La cocina tiene que ser muy aparte, sirve como mucho, muchos espacios, desde el poder este, convivir ahí al momento de hacer las tortillas, estar en convivencia también con el juego y se respetó completamente en el modelo este, que se que se hizo, pero que los arquitectos también hayan este, hecho el diálogo completo para con las familias y decirles, bueno, qué espacios desean. Tenemos esta propuesta, qué tal si lo movemos así. Entonces fue un diálogo entre ambas partes, la negociación completa y entonces por eso cada vivienda es diferente en, su, en su diseño.